us presentem un dels fons especials de la Biblioteca de la Universitat de Girona. El fons Josep Danés. Gràcies a la donació feta per la seva família l'any 2013, contem amb gran part de la biblioteca del prestigiós arquitecte olotí Josep Danés i Torres, nascut el 1891 i mort el 1955. Podeu localitzar aquest fons des de la pàgina del catàleg de la biblioteca. Es tracta d'un fons compost per 149 monografies i 34 publicacions periòdiques. Fons d'arquitectura, edificació, construcció, estètica i art. Ubicació, sala de reserva de la Biblioteca de Montilivi. Llibres dels segles XVII, alguns, XVIII, XIX i XX. Escrits en català, castellà, alemany, francès, italià i anglès. També hi ha publicacions periòdiques. Passem a mostrar-vos exemples curiosos que hem trobat en tractar al fons. El recull de l'obra de l'arquitecte manierista Sebastiano Serlio compilada tota l'òpera d'arquitectura prospectiva que va ser publicat a Venècia l'any 1619. Edició parisina iniciada el 1737 i finalitzada al cap de 16 anys d'un dels tractats representatius de Bernard Forest de Belidor. Architecture hydraulique ou l'art de conduire, de et de ménager les eaux pour les différents besoins de la vie. L'obra de divulgació per a persones que treballaven en la construcció, El constructor moderno, Tratado teórico y práctico de arquitectura y albañilería, dirigida per Francisco Nacente, es va publicar a Barcelona a la darrera dècada del segle XIX. Donat el seu enfocament eminentment pràctic, l'editor Ignacio Monrós preveia que seria un èxit quan es va publicar. No podia faltar la representació d'un arquitecte català de l'època modernista, Antoni Rovira i Rabassa, amb l'edició de l'obra El hierro, sus cortes i enlaces, publicada els primers anys del segle XX a Barcelona. L'any 1915, l'editor milanès Ulrico Hepli publica l'obra Construzione, Transformazione et Ampliamento delle Città, d'Arisi de Caccia, enginyer considerat un dels primers urbanistes italians. Des de l'alemanya ciutat de Darmstadt, Alexander Koch va publicar l'any 1920 l'obra sobre arquitectura domèstica de George Metzendorf, Kleinwohnungsbauten und Sinlungen. 106 fotografies de Londres de principis del segle XX s'apleguen en el llibre Dear Old London, publicat l'any 1924 per Homeland Association. I per tancar aquesta selecció de llibres al fons danès, podeu veure imatges d'un manuscrit de la Junta de Defensa Passiva de Barcelona que va veure la llum l'any 1938. Se'ns parla sobre els refugis antiaeris que es van construir a la ciutat per a la defensa dels seus ciutadans. També podeu veure una mostra de les publicacions periòdiques d'aquest fons especial. Si voleu consultar aquest fons, us recomanem llegir les condicions de consulta que trobareu al web de la biblioteca.